Let's go, let's go. Go, go, go, go, go, go. Flashbang. can flash ni. Mungkin orang ni. Laying down smoke. Flashing. Grenade out. Fire in the hole. Throwing a grenade. Ah, sial lah. One long. Kau masih dekat B kan? Oi, sorry Oi. sorry Terkejut aku. Aku pun terkejut ke? Kau pergi A, aku pergi A. Deploying flashback. Sekejap man. Oi, oh. dia terkejut. Dia terkejut. So, Hey, thank you for following Nasrul Farid. <laughs> Thank you follow Rajin hang follow no Tom go, Tom go I got money, can go No, no, no, no, no, no time It's okay, Q102 AHAHAHA <laughs> <laughs> โคตรดดโดดดูนี่ที่ไหนกิน